muy especial para alguien. Muy especial. De parte de Elgin. De parte de Hilton 502 Guatemala. Un día en que abracé a la persona más maravillosa de la vida. Tú eres algo. mi corazón, que por las noches lucho y suspiro por ti, por las mañanas siempre